ассалому алайкум бародарони азиз ин имрӯз навора сар кардем худо хоҳад бародарони азиз як гап занем навад проценти мардумо подписатсия накарда тамошо кардасан бародаро як подписатсия лакати аз шумо бачаҳо як подписатсия карда дастгири кина иншоалло ина наворона сар кардем гамда саломат бошед ина бачаҳо рафтем кадочи тамошо кунем ина бачо даруни парк студия ҷаҳон камерачи оператор инҷа акай шӯҳрат ишам оператори вазбинай студия фирдав салому алейкум ҳанес ташмисиз бадамақа маҳмуди ҳастм чарчаменасизм солеи ҳастм ина бачо даруни парк операторои даруни паркуина профессионал студия фирдав <laughs> ина бача ҳаво равне ҳаво чи хед шуру шудагияд беҳад ина навзи бадаи тамошо кунем бода ҳавора автобур омадаги дина бегай борон буд ина имрӯз автобур бидин чи хед шубур омада пагода кап кабуд <clears throat> ина бача студия филдас будай даиҷа реклама када гузашта бурем ина хидаш даимҷа ёмбоша автобур дад ёмбошкара шишта салом бихӯрем салом салом ҳамага бад пичкои калхозобад тв майли бачаҳо саломат бошед ҳозир поли бозор абзор тамошо мекунем ина бачаҳо пеши ҳайкал даруни парк пагодаро бинем пагода чи хеле хушрӯа инҷа билярдхона ҳозир базора ҳозир бозора пони тамошо мекунем абзора пагодаро бинем бачаҳо кап кабуд اینا بچه ها زکاس کرده بودن پیش هیکل اینا بچه ها هیکل این اینا سیمکو کرده رفته استیم اینجا پنج تا هیکل های اینجا هیکل سلام علیکم اینجا هیکل مادر های اینا کار کلخوز آباد کروچه بچه ها رفتیم کورا سر کردیم اینا بچه های تکسوی کنسانگیر این بچه ها تکسی های خیمسن که یه نواسه کنه بچه ها نواسه نگیسته رفتیم کراچه بازار تماشا کنی این بچه ها بازار در اون را سودا رفتیسته خودم ها گوزی نه بازار بهار هست بازار نو بچه ها دخون بازار میرین دخون بازار تماشا میکنیم دخون بازار سلام بچه ها دخون بازار تماشا میکنیم آیا الله جورو چند شد جورو؟ اینا بچه ها انور نه از اومده است با اینا انور چند شد اکه انور؟ انور شش شش سامون؟ اینا انوروی جنیکو های اکه برا ریکور السلام علیکم کسی از کنجا کسی از کنجا کسی از کنجا کسی از کنجا کسی از کنجا کسی از کنجا assalomu alaykum ana qanchadan ana aleyküm yaxshimisiz analar qanchadan bo'ldi yaxshimisiz to'qqiz sakkiz qancha bo'ldi bular to'qqiz anam tamom да большой анаlar mana bunaqa qana u mana qara reklama bunisi qancha bo'ldi o'n besh o'n besh mana shu понжа сомон ано یک کیلومتر مایل که برای کار کن. Jina adaka xurmo do'stlar, xurmolar qancha bo'ldi adaka? Xurmo 4 kilosi 10 so'm. E, gap yo'q, 4 kilosi 10 so'm mana azizlar. 4 kilodasi 20. Gap yo'q. Savdo yaxshimi? Charchamayapsizmi? Savdo qanday? mı? Savzolar qancha mı? savzolar? Savzo 3 kilo. 3 kilosi 10 so'm. Mana şalgam da, şalgam. Şalgam kaç qancha bo'ldi? Şalgam sezoni keldi-da, mana yo'tal, grip shamollashga 2 so'm. شلغم یک آدم بیغم بولاد دو سومون اینه شلغم کپسا کنچه بود کپسا لا کرم یک سو یک سو نه کرم هم دو سومون باشو دو کرم تویر سو اپا ای تروب کنچه بود تروب تروب هم یک سو یک سو اینه همش دو سومون دو سومون دو سومونی همش دو سومونی یک کیلو سادو بولیاد هم کنگه؟ زور بولیاد خب تیشیز گام هست سلامت بولین خب نه بچه ها میرم تماشا نکنیم بزاره اوه کل خدا با تبه هی بچه رو با کشو رسپیک پامیدور کنچه بود که پامیدور سلام علیکم قنچه دمون پامیدور که این پامیدور چرایلسنی قرارینه هشت دمون پامیدور یک گرد یا قطعه باز بالا کچکه پیوز بچه ها کچکا پیوز سلام علیکم 345 36 اش қатиа на се сомон шасрам качка кжо качка кжо масчо масчо качка на ва се чил пьоз а на бачо се сомон чил драм пьоз арзан шуда лела бода качка масчо сетка я сеткаш я бискула са майли барату саломат бошед салом алейкум на бачо бозор кана 맞죠 저희 맞췄고 네 맞죠 그것도 그렇고 장난 ये हॉर्न में ना रे दें सुख आधा वक़्त अच्छा चुकी ना ये बच्चा बुजुर्ग था उसे में क्यों ये कहाँ चलता है मतलब इसला अहोले कम जासो दें सुख आधा वक़्त अहोले आसम ना तो बोले आसम हॉर्न में ना इसला ये ना बच्चों मार्च चार्ज नकुट पोकुट मार्च पिस्ता बोडो हमारे साथ ये ना बच्चों हम उसे में क्यों ای خورمولا کنچه بوده؟ با تو سامان ارزان بوده یعنی چی سامان بچه ها ارزان میشه بادام نه چی بادام؟ بادام نه آفوش سامان آفوش سامان امروز بار او تو سامان بمیش سامان مایزدار دیخش که گم کنچه نمود مایزدار؟ یکرم آسون بار او تو سامان بار و دینو دیخش مایز که گم دینو دو مایزی ما؟ اینا بچه ها دینو مایز دیخش او تو سامان او تو سامان چی سامان؟ یاس سامان یونگو اولا کنچه بود یونگو؟ اینا 20 توم 18 توم اینا چورماق زم دایده بولد چورماق qancha bo'ldi 20 so'm bo'ladi mayli farhod bo'y salomat ishlariga omad assalomu alaykum aka yaxshimisiz hozirman tinchmi charchamayapsizmi assalomu alaykum savo yaxshimisiz assalomu alaykum aka yaxshimisiz qanday ishlar yaxshimi charchamayapsizmi savdo bo'lyaptimi bo'lyapti qanchadan bo'lyapti bugun ishlar bu mı? qizilqirtiqmi qanchadan yaptın? dehqon dehqon a aslini gilamni dehqonchilar Ne gilam yo'q yo'q eng xotirjam zo'r bukchi bukchi bo'ldi qayerdan bo'ladi bukchi esanqulov esanqulovdan ana manchoy esanqulov burunchoy pesh pesh nomer один qizil qiltiq oshirobod ya. bu qancha pul aka bu o'n so'm o'n so'm ما عليك ها مش تاجرون ما وقت الصابونه شو يخرج assalomu alaykum bola guruchlar qancha bo'ldi assalomu alaykum yaxshimisiz to'qqiz yarim o'n so'm to'qqiz yarim o'n so'm ming so'm ish dah so'm bu qizil qirtiqmi mana dah so'm deyapti yubiley yo'qmi o'sha yubileymi bu qancha bo'ldi o'n uch so'm o'n uch so'm Senza somonina jubilei. Ma ciò odore che no. Ma andare in ciò chansi di? E cilpanja. Cilpanja? Ya iki cuma sabzi yok. Ne kadar kışır ya. Sevo çiz mi? Hansı. Hansı. Yine anor burada anor kışır. İş şansı mı var? İponzası anor Özbekistan. Anor Özbekistan. İş mesleği iş şansı mı? 15 сом. Ина севой. Хушрук шурсе чанд сом шид? 38 сом. Чи буд? Чи буд хеле кадаса? Ин баро ютуба бачо тамошо Ина бачо ангур ам будаст. Ангур чанд шуда па? 8 сом. Ина саломат бошед. Нок ам будат ина. Ангура бинем. Ангур хисурай? Ина бачо 8 сомони. Лимон чанд шуда па лимон? 5 сом, 2 сомони ина бачо. Майли, пан саломат бошед. Тўртаси 1 сумми? 4 таси 1 сумми бўлади зелено. Мина бачу. Ҳаммаси 4 таси 1 сумдами? Ес саломат бўли. Қайер зелено бу қолади? Ленинград. Ленинград тумани, Ленинград зеленолар азизлар. Усмонлоқ ҳам чиқди. Усмонлоқ қанча бўлди қолади? 4 таси 1 сумми. Усмонлоқ 4 донаси 1 сумми бачу. Мина. Женери кабути. Усмон раз усмон канча бўлди? Туттас бўлса, ҳаммаси туттас бўлса, мен чорта шияпсам уни ҳамо. Бали, хола ҳисоб бўлади. Я, пуни тутмай, ўме хари. Шира, ира, ажа. Анора там шукнида, шу анор. Мони кушиб шуда. Салому алейкум. Яхшим сутроза, яхшим кунсуз. Салому алейкум. Я сайгамна. Ина бачо барои парник та килонка пасида буден. Ина ба вариш 5 метр буда я? 5 метр, 3 метр, 10 метр. Куй меша 10 метр. Ина чи сомон буда? 35 сомон метр. И размер гавсиш чанд а? Гавсиш 08 та 01 а. 08 буда. Ина бачо 35 сомон мешава. Ина эш барои парникҳои майда-майда ки преза преза истосуда ин 6 сомон буда метраш, 10 сомон, ин 7 сомон буда. اینا بچه ها اصلا برای پرنک سی پان سومون های روی میشه و ده, ده متر میشه باید تقایی؟ اینا از بیرش 08 بوده بله سلامت باشین برای رکور سلام علیکم کتاز پینجه قیچی نامت نگاه یه کیه ای؟ کامیرا سیوکا به قیچی نامت نگاه نه نه قیچی نامت نگاه майнака саломат боша барори кун ордо чанд шид ака 320 сомон бачо ина фатир аҷоиб чанд шид ака ҳамаш 320 ина бачо 320 сомон орд бозори калхозобод пушти бозори кӯна фатир будай Малака. Салом. Бе намҷорам камера кам бачорам камера. Сит сит. Патшкой калхоза мо тебе. Салом алейкум мода корам. Зоди нака. Тенҷе кашка чанши нака. Кашка уш сесмай севашту. И сесм акҷа. Иҷигато. Иҷигатола. Иш чи? Масчо. Масчо. Ина масчо сесм ашту ти. Иҷаш иш сесмоно. Пиоз чанши пиоз? Пиоз севни. Севни. Ина кам شتگی بیم الان سودا کرده اینا سلامت باشی نکه ای همش سیم نیمیا؟ یا یا برای چیا؟ آه یا برای شنوندن هم؟ اینا برای خمی ها؟ اینا ایت خمی ها کدام؟ اینا بچه ها کچکه تخمی ای برای تخمی چه هست مرد؟ سه و اشتاد سه و اشتاد مسچو اینا بچه ها کچکه مسچو برای تخمی سه و سومون و هشتاد دیرم سومون سکسن دیرم بچه ها майли ака барори кор э, қанор қопча дорем қанор қопча чандиам шаш тома пан сом барои каҳ бор мекунам алам бор мекунам ачуа майли ака барори кор ина бачаҳо ҳамошо мекунед бозора Савон фанта тиже, савон. Ина бачо. Ина бачо. Шти бодар кина лагаре. Оле тамон соле. Салом алейкум, бо висози тенже, салом ато ва холнас. Анор чашид, анор хишурдае. Ё. Реклама да боб када модайку. Чашид овоже. Сенза сомонина бачо. Анор аргина номер 1 анор куҷа табо анор жиликул бо жиликул эй салома бош ина бачо тамоша кунед гам нес ина бачо ина жара сем када будем ку ина бо амис омадем тамоша када мере ҳеҷ кӯ ина аз нас омадам майл ака барори кор саломат бошед бачо yaxshimisiz yaxshimiz xudo xohlasa yaxshimisiz charchamaysizmi qanchadan bo'ldi pomidorlar pomidor o'n so'm to'qqiz beryapti yana dah somon o'n so'm berdi olmalarchi bu olma semerinkami ha semerinka uch kilo bo'lsin to'rt so'm qaytib kelishda olamiz aka assalomu alaykum opa yaxshimisiz qanchadan bo'ldi olmalar olma besh so'm xurmo uch kilo o'n so'm yo'q yo'q mana qayerda xurmosi bu shu shu yerda poходу bordiku pomidorlarchi pomidor სავაჭრო ხანჯარო ხსოვდა ხსოვდა სამოვანდო ჩალა პარტის რომა ენა სამოსა ხონა ე ჰორმაილარი დონოს ვადა ვაკადი აჰა السلام عليكم يا مغازين حجه كسفا تختا تختا مفوشا السلام عليكم يا بچو طرف خوش دولي مطرح پیش بزرگ بهار چهار هستی تفار تاکسی های گلستان گلستان تا اشتابود اینجا تاکسی های گلستان تا اشتابود میستد лимон арзон гарон бигирам барам ассалому алейкум барадаро чанд сомо шида ка ҳамаш як сом як сом дах таш дах сомо ек гам нест ит лимон ам нест дах сомон месем барои меҳмоно ек гам нест ирад нест ох бача лимон ёрем мо барои мардон арзон мефушем барои амит марҳама ин реклама нам не як сомон донаш бача ит ягон ҷо дешли нах нест ин лимонои ноҳияи ҷайҳун озранги пешранги қунсанги калхози абдурозӣ раҳмонов ек гам нест نیم سو سه سوم یک سوم دو سوم خیلی یک گام نیست. کیلوش ده سوم میفروشیم برای خریدارا این هم بچه ها. برای خریدارا لیمون ارزان مرحمت کردن مرحمت. لیمون ارزون خود گران برن بخرن راحت کنن همش برای آدمای اینا- این اینا خانه چند کلخوزا شتابایی؟ داره میمونه این شش دونش ده سوم هفت دونش ده سوم ده دونش ده سوم این هم گام نیست. این هم پرادم بده. خونی همه را. اوندگی بچه ها لیمون های بیهات شده. بزرگ کلخوزه بود این هم. تماشا کنیم. جلالدین برقی. بزرگ کنش. ایش همش قمسنگیره که؟ یک گام نیست. سلامت باشی این اکا سودا همه دارم шаҳрҳои россия мебаранд ба шо мерафт аги барои ба шо мебаранд барои ҳамаи одамо мебаранд ки дар уҷаира бисёр талабгорш бисёрай мебаранд падарка мебаранд мезаш аҷоиба лимона дар тарафҳои россияа харидорш ира талабгорш бисёрайда мазаш дигар хелайда афто дидаги афто дидаги ҳамаш пухтагия хом надорад همه تاثیر افتاوی میپزه شرین میشه کم تر بسه شرین میشه همه ساجراش هم مینم برای رسیه میبرم بچه های میرسه اگه برای بچه ها میبرم برای مهمون ها میبرم میبرم که همه بینن لیمون تاجیکستان ها نوعی قمسنگی را کفز آباد لیمون ها راحت کنم راحت کنم بخرانم میرم همش برای مهمون ها برای آدم های مبودگه مرحمت کنم بیان برن خرید رو گم نیست هر مهم دست سبکه پس سبکه شخصه اینه بچه ها همه شخصه ترانشه تکیبی چینم بو ارزون تره هم دیکی ها بو ارزون میتین شما بکنه ترانشه هم داره برای بودگه ها ترانشه داریم ترانشه همیز درده سرده نخالا داریم که همیز حاصلش خوبه حاصلش به حد خوبه حاصل نغز نغز میتن حاصل نغز لیمون های نغز ان یار ساتی میری میگن عجایب لیمون ها ان یار یک گام نیست اینا بچه ها اینا تقاید یک تا لقتی پتوس کرده فراموش نکنه بچه ها 90 درصد مردم پتوس نکرده تماشا کرده پتوس فراموش نکنه مایل اکا سلامت باشی این اکا دا برای کار اکا مونده نشی سلامت باشی نه لیمون در کو باشی نه لیمون هست بودل کافوزو بود سلامت باشی بچه ها این بچه ها تکسی های قمسنگیر پنج نماشا میکنیم این تکسی های پنج بچه ها مزاری کلخوز ها با این کلگاوه ها تکسی های پنج بچه ها السلام علیکم برادران کلخوز ها با تیوی این اصل های нағз омадааст тамошо кунем бачао ина мағз шағз қатидааст банкаш чанд сумад гуфи ҳафтод сум ҳафтод сумон ина ҳаштод сумон аиса ҳафтод сум намета ина ҳайёра ина хунош қатибуда ия си панҷ сумон грамаш чанга боша ина буфи ҳамн сад сум килёшай чанд ё сесад панҷо грам тоза тоза тоза сад тоза чӣ хели асал қатирафтагия пахта чӣ хели мақсад ия игалай گل گل ها این اصلی پیل بچه ها 47 سومون 45 سومون اینجا مایده باشتم ده 10 سومون ایوش 10 سومون 21 سومون 17 سومون نو خودان بی پلای خدامش ایش اینا بچه های خودانش بی پیل دایش اینا ایچ با این زرده ایش سرخای؟ ای کهنای اونا خدامش؟ نو نوانی کهنای ایش کهنای ها؟ اینا بچه های اصلای یه اصلی کجای بود؟ Асалам ҷа. Калхозобода? Калхозобод ватани обод. Файз баракат дар Калхозобод. Бале, бале. Одамои сархез ҳам дар Калхозобод. Ина бачо. Хурдагиҳои до ормун ва хурдаҳои пшаймон. Ҳо, бале, бале. Касе хурд бурд фоида кард. Ин ҳазор дард даво. Ҳо, шоҳро. Иншоалла ина бачо. Кило 100 сомон аё? Кило 100 сомон аё. Ҳо, кило 100 сомон барям рамка бридагия ч барм боғи фарҳанги фароғати боғи калхозобод сироҷиддин исроев чо парки калхозо буд агодам безеб шид ва чо боро мебора чи бало чоқ харфи калхозобод логика